Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pembina yayasan, mungkin bapak-bapak, anak-anak belum pada tahu. Bapak Sujana, kami mohon berdiri Pak sambil memperkenalkan diri. Nah, ini pembina kita nih ya. Beliau adalah salah seorang pejabat di Pemda Kabupaten Bogor ya sini. Alhamdulillah terima kasih Pak Jana uh, bisa hadir di acara yang <clears throat> sangat seremonial ini dan mungkin <clears throat> bagi anak-anak yang akan diwisuda mungkin kita yang bertemu ya bukan terakhir ya tapi kapan lagi mungkin bertemu kalian sudah pada kemana dan juga kami ucapkan terima kasih kepada uh, orang tua yang telah mengantar sini dan telah memberikan kesempatan ya kepada lembaga kami PKBM kami Nurul Bangsa untuk mendidik putra putri ibu dan bapak sekalian. Alhamdulillah wisudawan ini total Pak Sujana ada 50 yang mau dilepas itu ada 12 paket A, 19 B, 19 paket C, K50. Tapi yang terdaftar ada di sana itu ada 49 ya. Itu jadi satu orang mungkin belum hadir. Itu. Dan ini juga merupakan kebanggaan ya bagi siapa? Mungkin bagi orang tua, bagi kami juga selaku salah seorang tutor ya. Kebetulan saya seorang tutor dan juga merangkap di kegiatan di pokok yayasannya ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, PKBM Nurwangsa Negara itu ada di bawah Yayasan Nurwangsa Negara ya. Itu didirikan tahun 2011 dulu. Nah, baru bergerak di bidang pendidikan 2012 dan izinnya baru 2014 ya. Izin operasional menggunakan pendidikan dan ini sudah meluluskan ratusan orang ya terakhir aja ini 50 ya itu antara dan sudah tersebar ada yang di Pemda di sini jadi sama dengan Pak Sujana di bagian Pol PP ada yang di PDAM ya terus tadi lihat ada yang di perhubungan ya tadi kemen itu antara lain juga ada yang masih ikut di program P 3K ya di sini ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hmm. Itu antara juga ada yang sudah kerja atau sambil kerja. Kan ini saya kebetulan sebagai salah seorang tutor suka menanya kerja, ya saya pak kerja di mana ada yang di rumah makan, ada yang di industri sepatu, ada yang di toko, aduh sehingga memberikan apa rasa respect ya, rasa penghargaan saya sebagai tutor atau guru kepada murid tersebut. Kenapa demikian? Karena yang bersangkutan masih mau mengenyam, mengambil, mencari ilmu ya. Dan juga Pak Sujana, Alhamdulillah nih, untuk tahun ajaran ini ada kebanggaan nih ya. Ada yang bagus di UNBK, pada UNBK itu soalnya dari pusat ibu-ibu, bapak-bapak nilainya tinggi Pak sampai kata Pak Amsohi wah ini mah tertinggi di, di PKBM yang lain ya salah satu siswa itu antara lain juga yang paket B yang paket C juga ada Alhamdulillah mereka melanjutkan ke negeri ya teman dan yang ke perguruan tinggi negeri juga ke sastra Inggris ya tuh ibu jadi bapak-bapak jangan ragu-ragu lah menyerahkan pendidikan di lembaga PKB, kesetaraan istilah paket tapi istilah lebih halusnya program kesetaraannya kenapa demikian karena itu tadi sama bahkan ada yang jadi polisi pernah bertemu datang ke sekolah bangga ya kita juga yang ikut bangga apalagi yang bersangkutan apalagi orang tuanya dan mungkin pada kesempatannya juga nanti mohon minta waktu saya pribadi dimohon izin pada Pak Sujana dan yang guru-guru yang lain akan memberikan hadiah pribadi kepada yang terbaik itu paket B dan yang paket C ya nanti nanti ada acara khusus untuk menyerahkan ah ini tidak apa tidak ber, bukan harganya tidak seberapa tapi mudah-mudahan hadiah itu insya Allah nih sangat bermanfaat bagi kalian selama menuntut ilmu ya apa itu nanti mungkin bisa di, dibuka di rumah ya siapa itu nanti nanti mungkin akan dipanggil oleh uh, yang lain uh, oleh pembawa acara itu antara selanjutnya juga kepada Pak Sujana di kami laporkan, kami laporkan juga bahwa kita itu sudah melakukan pelatihan untuk <clears throat> persiapan UNBK karena harus dilatih komputernya dulu untuk persiapan kita kerjasama dengan UNPAK pernah ya terus juga dengan SMA 1 Ciamas Alhamdulillah dapat bantuan ya dari pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan ya dari SMA ah, saya dari perwakilan nggak ada ya nggak diundang mungkin ah, itu juga tidak lupa pembinaan dari dinas pendidikan terutama kepala bidang PAUD dan Dikmas ya Pak Amsohi kami atau saya sendiri dengan Pak Sekolah atau dengan e, pengurus yayasan sering berkonsultasi dengan beliau dan beliau memberikan dukungan ya Morio dan malahan beliau sendiri menugaskan kalau tiap ada e, evaluasi ya atau ujian berstandar nasional itu selalu hadir dari dinas mengawasi UNBK kemarin itu jadi ini gambaran kepada ibu kalian nah juga misalnya ada yang masih lanjut silahkan kalau kami masih diberi kepercayaan untuk mendidik putra putri ibu kami siap dan ini menjadi pilihan yang tepat jadi jangan itu juga apa melakukan apa istilahnya dalam belajar itu insya Allah akan dengan semaksimal mungkin jadi atau segala karena se silakan mungkin tanyakan pada uh, para siswa bagaimana seriusnya kami para tutor memberikan bimbingan dan arahan dan materi pelajarannya kepada uh, putra putri selanjutnya kami juga ini kepada anak-anakku an ya yang saya cintai dan saya banggakan oh apa ya bila bapak selama ngajar di paket B atau paket C ada kesalahan bapak suka kasar suka keras ya aku keras itu sayangnya pada kalian saking sayangnya orang tua kalian sudah mengirimkan ke PKBM Nur Negara untuk dididik sedangkan kalian malas-malas aja maaf ya misalnya ada yang pernah terpukul oleh bapak bukan sengaja itu kan saking gemesnya ya itu ya maaf ya bisa ada hanya tidur aja ngantuk ya itu supaya semangat lah ya bukan apa-apa tidak tidak ada niat atau kesal kemarah tidak tapi ini saking sayangnya supaya betul-betul memperhatikan pelajaran Bapak ya. Tidak tidak ada niat apa